Привет всем, с вами... А, нет. Что ж, я здороваюсь, когда не снимаю. Давайте как-нибудь... Синхронизируем. Во, вот так. Значит, привет всем, с вами СГМУВА, и сегодня мы играем в Майнкрафт в летсплей на сервере. И сразу, как только я захожу в игру, сразу ко мне Андрюха что-то хочет. Ну, давайте примем. теперь напишем. Э, интересно, он где хотел поработать? Вот, он мне написал. А, он же Санта. Санта. Санта-Клаус или нет? По-моему, это Санта-Клаус. Да, это был Санта-Клаус. Ты что хочешь, деревья рубить или булыжи копать? Во. А это он зря сделал. Это он очень зря, потому что я коплю опыт как бы этого. Ну ладно, пускай забирает и сажает. Его дело. Вот пускай бежит к станку, будет копать. Я ему покажу, как копать. Значит так, Андрей, делаешь вот так, копаешь булыжник таким вот образом, тем самым зарабатываешь деньги. пускай сюда. Ладно, пускай знает, как хочет. Пускай кладет сюда, захочет, а мы тем временем поставим на плавку, наверное. А, везде забрал? Он везде еще тут. Меняем камень возьмем раз два три четыре пять шесть восемь так лыжника нельзя тут ну, отлично кстати вот тут окно я поставил декоративно никто не поругался хотя я никого не спрашивал поставить ли это окно или нет о мои доспехи я их здесь оставил расставлять булыжник. Кстати, э, на удивление, в печке он работает. Я не знал, то, что если на shift нажать и булыжник автоматически, я подумал, то, что он сюда положится как-то. Возьмем уголь. Разделим его на несколько частей. И вот сюда. Вот, довольно быстро. Раньше я вот так пришлось вот так вот. Когда я переносил, а это было немного неудобно. Теперь наденем наши очень такие алмазные. Нет, не очень, просто алмазные доспехи, они потому что никак не зачарованы. Некоторые там с такими доспехами ходят, и что ударишь, и у них жизнь, наверное, вообще прибавится. Хотя, конечно же, таких не бывает. О, ко мне что-то хочет. Хорошо, хорошо, сейчас. А, а, Теперь пошлите за... Зачем? Зачем, ну, э, зачем еще нам идти с топором? Кроме чего, чтобы пойти за деревом. Ускорим этот процесс. Я лишь сожалею, что напишу так. Э, Ваня, что ты хочешь? Ой-ой-ой, не этот, не этот. Вот. Этому человеку напишем. Ты что за трубу хотел мне дать? Я лишним тут не хочу быть. Це сразу. Це какие-то звуки странные. Так, это слизни. Отлично. Наконец-то я могу порубить дерево. Спустя... Я немного понизил графику Майнкрафта, чтобы видео не лагало. Уж извините за неудобство, но мне я уже лаги немного достали. Поэтому мы играем с такой вот графикой, которая была, по-моему, еще в самом первом видео нам. Это будет еще хуже. А, вот а, не снимал бы я бы видео, я бы все время бы ходил бы с этими швейдерами. Я снимаю тут видео всякие, из которых мне... А, я же забыл, я же голоден. Вот такие времена, надо вспоминать то, что ты голоден. Кстати, на удивление, уже Майнкрафт не лагает. не знаю, есть что можно еще понизить. Но думаю, понижать уже ничего не надо, потому что Майнкрафт уже не лагает, на удивление. И думаю, то, что такое обсуждение вам не нравится. Ну, я буду обсуждать, я рублю дерево, это очень весело. Рубить дерево очень весело. Нет, не очень весело. Честно, не очень весело. Но немного успокаивает. Но ну, иногда такие... Вот с такой графикой, если деревья нельзя рубить. А если на красиво поставим... Во, нормально. Видимо, вижу все. И притом не лагает. Это очень хорошо. Совсем другое... А, нет, это большое дерево, я за него не хочу браться. Вот, я должен с такой графикой играть. Когда... Наверное, надо выпускать тогда видео на 480p, чтобы такой графики не было видно. Я, кстати, на пару каналов видел, там графика очень плохая, но при этом комментаторы такие хорошие. Не помню ник, к примеру, Рэпахут и Рэпахаут. Э, он комментировал очень хорошо, выпускал видео часто поначалу, а потом все реже и реже. Э, и потом вообще, где-то в разве... разрыв видео был три месяца, по-моему. три месяца пройдет, и одно видео, три месяца пройдет, и другое видео. Ну а теперь даже полгода нет нового видео. Хотя он написал на какого-то, по-моему, на шведском языке, то, что предложения следует. Но пока что он не собирается это предложение делать, и я не знаю. Точнее, это я все говорю. Наверное, потому что скучно рубить это дерево. Ого! Я его срубил с первого раза. С помощью этой... Это... Ага. Я должен вручную. Но зато немного а, упростил себе жизнь с помощью этого. О, у меня три саженца, я их посажу, конечно же. Ой, посадил три саженца и сейчас четвертый посажу. Пильч у нас в чате. А посмотрю, как там Андрей у Андрюхи. Дела? Нет, он хочет. Он хочет ко мне, что интересно. Что такое, Андрей? Во, спрячься. давайте сюда. Смотрите, он проходит. И наш не замечает, блин, заметил. Краешком. Ваня кого-то пугает своим бу. Да, Легион совсем другой, на другой графике. Мне, наверное, надо игры удалить. Да, мне придется удалить все игры чтобы снимать это видео. Потому что эта графика это не дело. Это совсем не дело. Теперь открываем. Отлично. И все. Замок включен. Он не выключил устройство. Как так можно было допустить? Ладно, тут у нас камень. Камень заберем. Все переплав... <gasps> нет, он не переплавился. Нет, нельзя их сжечь. Давайте, посела. Нет. Не сжигать, что можно сжечь? Такого лук, стрелы. Что горит? Что из этого горит? Хорошо, саженцы. Не тоже. Давай, догорай. Булыжник. Ты два саженцев используешь. Это ведь дорого. Что они копают? Ну ладно. А, я, наверное, забрал. Я уж подумал, то, что я там печку не напитал этого булыжника. И знак протеста я убираю этот рычаг. Пускай делает свою ферму. М-м-м. Ладно, пускай ест. На. Согласен. Верну. Все это. Как насчет булыжника? Возьмем 8 стаков булыжника. Раз, два, три, четыре, пять. У меня только пять. Давайте. Ага. Сюда нету больше. Нету. Я последний угол, что ли? А, нет, вот, вот, слава богу, у меня есть еще 8. Я это потрачу на расплавку дерева. Вот и отлично. Теперь... Я посмотрю, раз, два, три, четыре. Сколько у меня написано? Так. Очень даже интересно.

я снимаю, это... Это очень сильно доказывает. Так, так и Я вызвал главную роль, типа... Андрейха все тут загриферил. И притом не забанили, потому что у нас хорошие отношения. И что ж ты не закрываешься, а? Ого, получается он сколько сломал. Это получается надо... Является, надо... Сколько изменяется, то что вы сейчас не поймете, что я говорю. По-моему, там кто-то... Репитеры украл. леса, теперь мы должны все это каким-то образом починить. И для этого мы должны сломать вот эту вот длину. Да, сюда попала даже вода. И тут, э, по-моему, поменяли немного систему. Так как тут должно быть по-другому. Ну, это пытается вот так проводим. И... По-моему... Да, если я сломаю этот блок, то я... А если... Слава богу... Слава богу, гравий не выпал потратил бы время. Ну, устався. И ты устався. Что он тут? Нет. Взят. Давай. Прошел. Прошел. Отлично я сделал все это. Вернем. Тут. гравий, да, вернем. Нажмем на рычаг и расставим воду. Здесь воду. Видите, у нас тут не все блоки заполнены. Теперь закроем и откроем. И у нас будут все наполнены. Да, сейчас все наполнены. Банить мы никого не будем. Мы просто тут заново все будем. Да, уж нужна мотыга. Вот такой день на лаборатории. А и, все. Дальше вывод на экран, это все понятно, как делается. Кстати, вывод на экран на моих часах я очень долго делал. Так, берем отсюда еду и перенесем ее вот в тот ящик, по-моему. Да, очень плохо то, что все так обстоит, то, что 5 долларов 4 стака. Кстати, я ему немного больше, я ему еще 24 цента дал и 25 центов.